fortsatte vi den här öppna föreläsningen i Västbykollegien. Ehm, normalt brukar den heta Kympinsarja. Jag vet inte riktigt om öppen föreläsning är singular eller är det öppna föreläsningar? Det betyder fiancé. Ja. Hur som helst, den här öppna föreläsningen. Eh, Erik Eliasson heter jag, representerar Tegum. Eh, våra gäster ikväll behöver kanske ingen presentation tror jag, särskilt inte i den här eh, för den här publiken. Men eh, och första talare är då britt Brattström, professor i nordisk litteratur här vid Helsingborg eh, universitet. Och eh, har skrivit om allt ifrån Moa Martinsson fram till då den senaste eh, volymen eh, som kom ut i måndags med titeln Stå i bredd, 70-talets kvinnor, män och litteratur. Eh, jag var ju också varit politiskt aktiv i Sverige, i Grupp 8 och nu på senare år även bildade ett parti. Jag tänkte på det idag så är det ganska enastående. Jag känner faktiskt inte till någon akademiker som har varit med annars eh, och startat partier. Någon här inne som har startat ett parti någon gång? ganska... Eh, vår andra talare sen kommer vara Meleka Nazarena eh, som åtminstone från den svenska horisonten är mest känd för essayistik eh, och kulturkritik, men som även är en skönlitterär författare och tidigare professor i logisk litteratur här. Så, ehm, kommer att tala i 20-30 minuter och sen har vi en avslutande diskussion fram till ungefär kvart i sex. Varsågod. Mm. Eh, jag vill genast rätta dig <laughs> genom att säga att det mest fantastiska jag har gjort och det är på den politiska arenan måste jag säga, eh, får jag ändå säga det här <laughs> för att det står faktiskt inte ens ordentligt inskrivet under årtalet då det skedde på Wikipedia. Eh, och det var att då jag var med och verkligen ändrade hela världspolitiken, det var när vi startade Stödstrumporna som var ett hemligt nätverk. Och nackdelen med ett hemligt nätverk är naturligtvis att det sen försvinner också. Men det var, eh, vi var i alla fall tre kända ansikten som klev ut så att säga och stod för det här hemliga nätverket som var betydligt större. Det var jag, Agneta Stark och Maria-Pia Boetius. Och detta skedde 1994. Inför valet så eh, såg vi till att Sverige var det första landet, blev det första landet men inte det sista i världen som förverkligade demokratin genom att ta in varannan kvinna i regering och riksdag. Och det lyckades vi med. Så det, annars är det väl så att jag tycker att det mest är med, eh, med litteratur och med, genom att insistera på Eh, kvinnans närvaro i litteraturen och kvinnliga författares, ehm, alltså hela tiden vara någon slags ehm, renhållningstrupp eh, måste man vara som ser till att inte kvinnliga författare försvinner ur litteraturhistorien. För vips gör de det. De, de finns i varje decennium mycket starkt representerade och allt starkare eh, förstås under 1900-talet men även under 1800-talet. Hörs det när jag talar så här? Går det bra? Eh, och 1700-talet och eh, ja, vi kan ju den svenskspråkiga litterära traditionens början sker ju redan på 1300-talet och vi får den första stora svenska författaren och det är ju den heliga Birgitta detta. Och skulle man räkna, skulle man skriva litteraturhistorien utifrån henne och hennes 600, eh, av dem åtminstone ett 30-tal klart vad vi skulle kalla eh, litterära texter med hennes visioner, hennes uppenbarelser. Då skulle vi få en historia som bestod av en urmoder och hennes söner och döttrar. Och det bör, det bör man tänka på att så, så föds den svenska litterära traditionen. Eh, ja, så det där är, kan man ju kalla för politiskt, men det är ju lika politiskt att hålla undan kvinnorna, att undervärdera kvin, kvinnors litterära insatser i historien. Det är ju precis lika mycket politiskt. Så egentligen tänkte jag bara säga att e- egentligen tänkte jag inleda kring den här rubriken. Eh, litteratur och feminism är det så. Eh, det är inte feminism före litteratur utan det är litteratur och feminism. Ja, just det. Och för mig så är det ju helt enkelt så att det hör samman förstås då. Feminismen finns i litteraturen bra mycket tidigare än eh, eh, än eh, vi brukar tänka. Vi brukar ju tänka att eh, den feministiska litteraturteorin uppstår någon gång i slutet av 60-talet och sen är det 70-talet som för fram den precis som så mycket annan skulle säga, kvinnlig närvaro i, eh, och vara i eh, eh, samtid och historia. Och det, det stämmer ju på sätt och vis. Och eh, jag tänkte liksom göra mig själv här lite till något slags, jag är inte den enda i salen och framförallt eh, kan jag inte säga att jag är, så att säga, exemplifierar den här utvecklingen när jag har min eh, vördade företrädare i rummet som sen ska förhålla sig till vad jag säger här. Ni förstår att det här är allvar. <laughs> och det är, det är den eh, disposition som vi har enats kring. Men det är ju förvisso så. Utan jag, vill, jag, kom, jag kommer att komma tillbaka till det att eh, det här finns, feminismen finns så att säga i litteraturen hela tiden. Från allra första början. Så jag kommer tillbaka till det. Men det var någonting som jag inte förstod när det hela började. Och det hela började 1971 när jag var 18 år. Och eh, eh, började faktiskt läsa filmvetenskap först men fundera på att sen gå över till litteraturvetenskap. Och detta på grund att jag hade läst oerhört mycket. Och det enda fördystrande var att det verkade som om de inte läste några kvinnliga författare just. Det var väl fyra vi läste på grundkursen, alltså det första året på universitetet så befanns fyra författare vara värdiga att ingå i den kanon som man eh, helt enkelt blivit kolporterare där på, på Stockholms universitet. Och det var ju lite konstigt för så pass allmänbeläst var jag att jag visste att det hade funnits fler. Men då var ju tanken fortfarande att de kanske var lägre stående och så var det här de stora författarna och av någon olycklig eh, anledning så var de eh, mest män. Så det tog ett tag innan jag förstod vad själva, hur, vad det här med feminism och litteratur innebär. En, en så att säga to, total rehabilitering, en revision, en, en ny historieuppfattning där man kan se att också att kvinnor och män talar med varandra, de läser varandra. I varje epok så gör de faktiskt det och förhåller sig till varandra. Eh, och, de, och därav uppstår väldigt intressant litteratur. Det är så att säga det som är egentligen den stora poängen med litteratur. Och då, eh, men under den eh, tid då jag var ung så, så handlade det väldigt mycket om att eh, man kan säga att det liksom pågick en kamp nog, eh, mellan litteraturen som av helt naturliga skäl är sådan att den gestaltar hela paletten av mänskliga erfarenheter. Sen är det svårare i vissa perioder, vissa historiska perioder. När till exempel kvinnor inte får ha ett underliv så går det ju inte att riktigt gestalta alla erfarenheter. Ehm, men å andra sidan kan man säga att inte arbetarmännens erfarenheter heller är gestaltade. Ja, ni förstår vad jag far efter. Men i övrigt så är litteraturen ett stort och eh, rymligt kollektivt minne för kunskapen om eh, vad det är att vara människa, att ha varit människa och att vara människa idag. Och man kan ändå säga att det är oerhört mycket känslor, affekter, tankefigurer eh, och eh, mänskliga konflikter som är konstanta genom hela historien. Det kan man lära sig av litteraturen och det kanske också är en anledning till att det, det är svårare att propagera för litteraturläsning idag därför att varje ny generation ändå vill tro att de är någon ny människotyp. <laughs> Kanske inte så kul att slå upp den heliga Birgitta då eh, och känna igen sig eller så. Eller det är, det är ett motstånd i alla fall. Eh, så att, eh, ja, det är litteraturen, det är så jag definierar litteratur, skönlitteratur, väldigt brett. Den korrigerar vår kunskap helt enkelt om människan som vi får genom alla andra discipliner, naturvetenskap, medicin och filosofi som ju ändå går ut på, det är väldigt viktigt att eh, nu säger jag något väldigt sådär eh, generaliserande om filosofi, men den uppstår ju faktiskt i ett samhälle där kvinnor, barn och slavar inte får vara med så att säga och tänka. Så det är en dröm om renhet och förenklad, en, en förenklad eh, tänkande och suverän människotyp. Och det är ju en, och det vet vi att filosofin består mest av manliga filosofer och så har vi numera undantag så att säga. Så får vi se vad som kan hända med filosofin. Men då får den då får den gå åt litteraturhållet för att, så att säga, tanka in eh, hela det här relationsmänskligheten eh, eh som, som filosofin försöker bortse ifrån. Så på något sätt så kom jag in ungefär där det där börjar. Den här kampen plötsligt börjar och den börjar på en teoretisk, eh, en teoretisk nivå. Um, och det tog som sagt ett tag innan jag förstod hur man, att väldigt många av oss som blev litteraturfeminister eller feministiska litteraturforskare, vad ni, vad ni nu eh, föredrar för term, eh, just kring eh, ja, så att säga, efter 68 och framåt. För oss kom det att handla om att via, mycket att via teori återföra kvinnor, kvinnomänniskan säga, i litteraturen. Få in henne i agendan igen. Och det var inte så lätt därför att eh, eh, hon fanns ju där och vi visste det men hon var alltså undervärderad. Och det var fortfarande den här som jag sa känslan att hur ska man argumentera? Man måste hela tiden argumentera för att det här var viktiga texter, intressanta texter. Eh, historiska texter som hade gjort hade haft en stor verkan, varit oerhört betydelsefulla, ändrat sin tid och så vidare. Hela den där liksom, extra argumentationen som vi också hoppades att de skulle slippa ha i nästa, i nästa generation. Att vi så att säga gjorde undan det här. När vi, eh, och det här skedde ju i hela västvärlden när man startade eh, Women's Literary Studies exempelvis i USA, en hel jätterörelse. Och även på våra håll i, i, Norden. Eh, och jag skulle också gärna vilja tacka här Karin Westmanberg som, som var min, den som helt enkelt plockade in mig när hon såg att jag var på väg att dö eh, nästan i det här universitetstänkandet eh, och universitetssystemet. Och hon hade ju startat eh, könsrådsseminariet i Uppsala på 60-talet och ur den växte sedan Grupp 8 och kan man säga därefter hela den organiserade nya kvinnorörelsen. Ehm, men det handlade ju om historia men allra mest om litteratur på hennes seminarier. Så det var som en, motstånds, en liten motståndsficka. Dessa seminarier hade hon i sitt hem Eh, på Övre Slottsgatan i Uppsala. Vi satt i hennes soffor, en brokig samling kan jag säga. Ehm, iförda majonkläder och trasiga jeans. Och eh, ibland med bebisar som togs om hand av hennes eh, man i köket som oavsett årstid matade dem med pepparkaka. Det <laughs> gjorde att alla hade diarré på vägen hem. Tågkupén. Men väldigt viktigt. För man, man behöver alltså ändå något slags sammanhang. Så att där kom, först kom en slags kvinnobekräftande teoretisk våg. Ehm, och det var ju förstås Kate Millets Sexualpolitiken som kritiserade en rad prominenta manliga författare och eh, som Norman Mailer eh, till exempel eller D.H. Lawrence och alltså gick på sexismen i verken, tittade på kvinnobilden och upphöjde en författare, nämligen Jean Genet, som ju också, och den analysen tycker jag eh, håller fortfarande är den bästa analysen i boken. Eh, och han har ju alltså en queer-tematik skulle vi säga idag. Det fanns ju inte då. Så att här får jag nu också sagt att inom det här fältet Eh, feministisk litteraturteori eller litteraturkritik, vad man vill kalla det. Så det är ju ett paraplybegrepp och eh, även om i vissa perioder någon trend är mera dominerande än någon annan så finns ju där till exempel det som vi hade som vi började med som var en mera sociologisk eh, metod, marxistiskt influerad som idag finns och lever eh, väl i form av Bourdieu, Bourdieus fältbegrepp och hela hans analys. Så det, den lever och har hälsan. Den biografiska eh, litteraturforskningen var inte så stark men den är naturligtvis också på väg tillbaka nu som performativ biografism och mm. autofiktion och så vidare. Eh, den psykoanalytiska litteraturforskningen kommer jag så kort att beröra. Oj. Jo. Eh, och förstås queer, intersektionell, eh, postkolonialistisk. Eh, alla de finns i feministiska varianter. Eh, och idéhistorisk, alltså, och, ja, och så vidare. Så att ni förstår att det är ett stort paraply som vi ändå kan, kan slå upp och säga att det här är feministisk litteraturforskning. Men i alla fall, för att göra en lång historia kort, så det började med Kate Millett, man tittar på, på man kritiserar, det är möjligt att för, plötsligt för kvinnor att eh, på en intellektuell nivå eh, gå på de här eh, stora manliga författarna och då granska deras kvinnobilder och hur de avbildar relationen mellan könen. Eh, ideologikritik kallade vi den i tiden. Eh, man gick alltså på den här ideologin och visade hur falsk den var. Ehm, så kommer nästa våg och då handlar det om att, och det är detta mitt under det här 70-talet där, där man ehm, ska man säga, varje ja, kvinnomänniskan fanns och var intressant överallt i litteraturen men också utanför. Och ehm, eh, så det är en, en, man börjar skriva litteraturhistoria när man är på väg mot det. Man skriver om man, man hittar eh, till exempel eh, mm, gemensamma teman. Man börjar leta, finns det en kvinnlig, finns det eh, vissa teman finns som går igen i, i, i en litterär tradition, i ett historiskt perspektiv? Ja, det gör det. Um, finns det en litterär tradition med kvinnliga författare och så småningom landar man i Gilbert och Boba, The Mad Woman in the Attic var en sån där avgörande bok som visade att kvinnor eh, under 1800-talet, de stora romanförfattarna, skrev en fördold historia, hade en fördold historia där man kunde leta efter vreden och kreativiteten. Vreden var någonting som, som man plötsligt fick lufta på 70-talet också. Eh, mot könsförtrycket. Eh, och det kallar de för att kvinna. Där fanns en palimpsest som man, alltså, man kunde läsa en under. Det var något som var skrivet ovanpå, det var liksom själva handlingen, plotten och vad man gillade. Och under fanns den här frigörelsehistorien. Det var väldigt spännande. Det kunde man hålla på med ett tag. Och sen landade det hela i eh, eh frågan om det fanns ett kvinnligt litterärt språk. Och då hade redan den franska teorin kommit in. Och jag sa ju också att vi hade det här eh, att vi skulle förhålla oss till ehm, Medan vi höll på där så höll männen på där. Man säga, och omvandlade. De var också inne i den marxist marxistiska litteraturkritiken. Eh, fast de kanske mera stannade där då. Och sen så kom de vidare in i det filosofiska eh, teoretiserande, Jacques Derrida, eh, Maurice Blanchot. Det blev tunnare luftrum kring dem, syrefattigt kan man säga. Men fortfarande intressant. Vi pluggade dubbelsidigt här hela tiden. Eh, um, förstås Roland Barthes. Eh, Foucault var inte så stor då i, eh, i de säga, i Sverige i alla fall, i litteraturvetarkretsar. Han kom senare. Um, och Jacques Lacan, som ju var en, gjorde en, en variant av Freud, en, en slags eh, språk... Eh, han inriktade sig på eh, en, en lingvistisk metod, kan man säga. Den, den metod som Freud hade sjösatt, talets kur. Och ehm, på vårt håll då så kastade vi oss över de tre franska kvinnliga feministerna. Julia Kristeva, ehm, Hélène Cixot och Louise Irigaray som producerade i relation till den väldigt starka Lacan-skolan ehm, som fanns i Paris. Och de försökte också återinskriva, alltså alla höll nu på med att försöka återinskriva kvinnan som i teorin och i litteraturen som om hon inte redan fanns där. Alltså, och det säger jag även för min egen del, man vågade inte lita på sina sinnens vittnesbörd när man läste. Det var något fel på de här kvinnorna som redan fanns där, såsom litterära figurer och gestalter helt enkelt. Så det man återinskrev kvinnan som det kvinnliga, en funktion i texten. Det gjorde man, och det gjorde både Derrida och det var något fint med det. Det var odefinierbart, det gick utanför alla gränser. Det var inget vardagligt och slabbigt. Hon födde aldrig barn och det fanns inget, det var inga gnatiga morsor där liksom. För naturligtvis var de här unga männen på rymmen från, från sina mammor ungefär, kan man väl tänka sig rått uttryck. Jag säger nu så här tillspetsat så att vi kan komma vidare i den här, det här resonemanget. Men eftersom jag fick anledning att reflektera över hur vår ehm, bildningsgång gick och hur zigzackigt det gick, fast jag ändå tror att vi lärde oss mycket på vägen, så, eh, så nämner jag detta. Så nu hade vi återinskrivet och Julia Kristeva hon gick så långt så att hon sa att de stora manliga eh, modernisterna var ju exempelvis Joyce. Han begick incest med moderskroppen eh, för han ändrade ju det modernistiska språket. Kunde man eh, då skildra som att där kommer de här eh, preoidipala så att säga, rörelserna och gesterna från den här tidiga, ännu inte ordsatta, plågade eh, subjektsmolekylen, så att säga, subjektet på väg. Och det kommer upp i skriften och det förändrar den för alltid. Så förstår ni hur jag menar? Att man kastar in gästen här i den här degen och så försöker man liksom få det där och man vill visa att det behövs gäst jag förenklar. Men det låter inte klokt. Ni höll på i åratal. Åratal. Ja. Men på något sätt genom hela den här eh, eh, hela det här pluggandet så kom man ju sen i alla fall fram till att eh, ja, visst, eh, naturligtvis kan man tala om semiotiska inflytanden i, i språket. Men vart tog, de, och de här tre eh, franska, faktiskt eh, feministerna var inte särskilt inlästa på kvinnliga författare heller. De visste inte riktigt vad som fanns där. Så parallellt och långsamt så växte den här eh, längtan efter förstås ett källmaterial, att dokumentera, vad fanns det där då? Så min stora upplevelse i det här avseendet var Nordisk kvinnolitteraturhistoria som vi startade 1981 som ett väldigt löst nätverk. Och så småningom var det 100 eh, skribenter från hela Norden som deltog i det här projektet som gick fram till 1999 då det resulterade i fem ganska rejäla volymer som dokumenterar 825 skrivande kvinnor under tusen år, tusen år om man tar med eh, spåren av den muntliga tradition som kvinnor huvudsakligen då eh, föregivet stod för i den eh, isländska sagan och eddaviktningen. Så får man tusen år, man får 825 författare från mestadels Sverige får jag säga då. Men eh, Finland, ehm, Danmark, Norge och Island, Färöarna, Grönland. Så småningom kommer ju de också på banan. Fast i den änden av tiden. de finns ju inte i början. Eh, och hela den där... Detta var ju då att skriva en alldeles ny litteraturhistoria. Helt förutsättningslöst. De allra flesta av de här texterna hade ingen tidigare egentligen brytt sig om. De kanske förekom i en bisats. Man, jag kan ta ett snabbt exempel. Till, eh, i, I någon litteraturhandbok att det stod om eh, Sofie von Knorring eh, debuterade 1831 eller 2 eh, med Cousinerna, stavas också så, Cousin alltså kusinerna. Eh, inte någon vinnande titel sådär då, tyckte man väl 1983. Men då stod det att hon, hon trodde på äktenskapet och hon var adlig och trodde på äktenskapet. Det lät ju så urbota tråkigt. Men hade man fått henne på sin lott så klev man modigt ner i, i eh, Kungliga bibliotekets plåt eh, det hette plåten, för där har de här plåtlådorna med handskrivna små kort. Att nedre samlingen, den som aldrig rånades ut och aldrig bedömdes vara intressant. Där låg ju helt enkelt hela vårt kvinnolitterära arv nedsänkt som en massgrav. Okej. Okay. Ehm, när man lånar de här böckerna, det är sex titlar, så tror man att det är sex böcker men naturligtvis är det såna här dubbeldäckare. Ehm, men man måste ju läsa igenom det här i alla fall och när jag, hade henne på min lott, jag läste igenom det här och jag fann naturligtvis en klassiker. I synnerhet en bok, Illusionerna, det är hennes kortaste, den bara måste ni läsa, den har också kommit i nyutgåva. Den fullständigt slår omkull uppfattningen att hon skulle vara för äkta äktenskapet, A. All, och man kan säga om kvinnoromanen att i stort sett all passion sker ju utanför äktenskapet. Det kan man ju räkna ut med. Liksom. Så. Eh, dessutom har, är det hon som har skrivit den första torpar, alltså första arbetarromanen i svensk litteratur, svensk litteratur. Så eh, på det viset så fick man, det var grundforskning ni förstår och sen så försöker jag få det där att, att röra sig framåt. Så att vad jag vill säga, jag måste sammanfatta, det är att jag nog, trots att jag är väldigt inläst och väldigt fascinerad och fortfarande använder mig av psykoanalysen som metod, som litterär metod, det är nog min huvudsakliga, om jag ska gå till det teoretiska så är jag väldigt handfast, blev jag genom det här arbetet. En oerhört handfast, eh, traditionell egentligen. Och det, man tror att det här med feminism gör att folk är vansinnigt radikala och inte går att ha i möblerade rum. Eh, men eh, och det, det, det, det, stämmer ju inte förutom att man har en särskild laserstråle i hjärnan som inte går att hejda. Så man kan inte ta hänsyn till slut. Man ser sin linje och man kör den. Så på det sättet stämmer det. Men i övrigt så skulle jag säga att jag är ganska traditionell numera eh, och sedan länge litteraturhistoriker. Därför att det här eh, så att säga, kanon eller motkanonskrivandet. Att försöka skapa någon slags kanon, förhålla sig till den här manliga kanon eh, som man alltid gör och måste göra. Man måste vara helt enkelt bitextuell eh, när man sysslar med, också med kvinnors litteratur. Det är, det är så att säga halva poängen med det. Eh, att man är lika, lika inläst på den manliga litterära traditionen. Och det här kan ju skrämma för det blir oerhört mycket text men det blir också fantastiskt roligt. Så att på det sättet så är det väldigt handfast och genom att jag hade den förmånen att jag kom att arbeta som svensk huvudredaktör med det här materialet och i alla fall tre av de här banden eh, redigera och förstås då också läsa in en hel del från de andra eh, nordiska länderna. och ehm, Så. För det skulle tillverkas små notiser och det var massa fix, ni förstår, så att det skulle stämma och sådär. Ehm, så blev jag ju inte bara nordiskt bildad, <laughs> utan det var ju också så här att eh, jag började skönja vissa, vad jag sedan kallat för motståndsstrategier kvinnliga kvinnors motståndsord i, i historien skulle man kunna tala om. Och framförallt, eh, och då ska jag bara nämna några av de här som är ganska genomgående. Ehm, det är till exempel att där finns en väldigt stark tradition av vad vi skulle kunna kalla för ironi Eh, och den finns också i tider av censur väldigt stark. Den finns även idag men den ser då annorlunda ut, lite mer gycklande med vad man kan förutsätta så att säga både män och kvinnor föreställer sig kring kvinnor, vad kvinnor är. Liksom kvinnor, könsrollen kvinna. Eh, som, som spelar på det. Vi har massor av ståuppkomiker, feministiska ståuppkomiker och så vidare idag. Men där, där innan så kunde man inte skratta på det sättet. Män skrattade åt kvinnor, män hånade kvinnor, de hånades för och det är en stark rörelse eh, också bland upplysningsfeminister som eh, eh, oh, Hedvig Charlotta Nordlund som ju faktiskt skriver det första feministiska manifestet, till och med före Mary Wollstone Draft kommer ju, eh, som vi annars räknar som den, den första, så kommer ju några eh, Fruntimrets försvar som redan argumenterar för att eh, om kvinnor inte får någon bildning utan hålls nere så är det ju klart att, att de eh, kan te sig löjeväckande för män. Men det är ju bara en sån sak det handlar om. Så att ett feministiskt krav är mer bildning, mer läsning skulle man kunna säga för kvinnorna. Och det finns för övrigt från allra första början redan hos Helga Birgitta när hon startar sitt kloster, sin, klosterorden, så är ju det den första, eh, första regeln är att kvinnorna där, det är ju för kvinnor och så är det män som ska serva kvinnorna. Eh, för kvinnorna har klås Och ja. Och eh, då är den första ordensregeln att eh, nunnorna ska läsa så mycket de vill. Det är ganska intressant. Det här är 1364. Så att där finns hela tiden den medvetenheten och kopplingen mellan både kvinnor och skrivande och kvinnor och läsande. Nå, ehm, så ironi det betyder ju helt enkelt att man säger en sak och menar en annan. Så att kvinnor har väldigt ofta skrivit på ett sätt så att det ska gå igenom den manliga censuren kan man säga. Och sen har de en undertext där de talar till kvinnor. Det kan bli väldigt fiffigt, som ni säger här. Bra. <laughs> Där hinner jag inte fördjupa mig i exempel, men läs till exempel Anna-Maria Lenngrens några, några ord till min kära dotter ifall jag hade någon, så ser ni det. Eh, och läs sedan tolkningshistoria så ser ni att männen har gått på den eh, bilden av att kvinnan ska bara tiga still i församlingen så att säga och anpassa sig medan kvinnorna har en annan tolkning. Den andra strategin är att kvinnor hela tiden försöker beköna eh, har jag talat en halvtimme? Jag tror du fem minuter Ja, jag snackade. Det är alltså att beköna mannen kan man säga, återge mannen hans eh, rätta proportioner. Eh, väldigt vanligt hos kvinnor. Det är också en, en anledning till, så kan man förstå motståndet mot dem. Alltså inte mannen, mannen inte män, människan, som, <laughs> inte mannen som norm utan mannen som medmänniska, mannen som man är en stor gåva som kvinnliga författare ger till manliga läsare och andra, andra män. Eh, att de också får vara i sitt kön så att säga. Och, ja. Det tredje det är har jag kallat för kvinnokroppens tal. Och det är ju hur detta att hela tiden, det här är ju nästan filosofisk, existensfilosofisk mm, ska man säga, tryck hos de här kvinnorna att just som jag sa i litteraturen återinstallera kvinnorna. Och då är det väldigt mycket som kropp, som närvaro, tydlig närvaro. Det kan man också se rakt igenom. Även på den tiden som jag sa, kvinnor inte fick ha underliv så kunde man anspela på det, men de fanns där. Och ni vet ju att kropp är ju inte bara sexualitet ens hos kvinnor. Eh, och den fjärde patriarkatet. alltså man ligger väldigt nära den, den eh, säga, epokens syn på hur kvinnor ska vara och uppföra sig. Vit man slav, vara vit man slav. Men man, man eh, liksom överdriver eller det skevar på olika sätt så att det, det pyser och det verkar då genom sin motsats. Och med, de, med, med de här, den här medvetenheten så kan man väl säga också, och som jag sa, att det tog så lång tid att komma fram till det. Men sen har jag med väldigt stor eh, fermitet, tycker jag nog, sysslat på det viset med mina insikter och min kunskap och försökt att kasta in gästen i epok efter epok eh, i mina, i mina ja, litteraturstudier. Och eh, det, det fortsätter jag med. Det verkar ju i alla fall irritera ganska många och intressera en del. Så då är man ju på rätt väg. Tack för det här. Charan publik eh, ebba W eh, här eh, en historisk överblick och jag tänkte då kanske stå för empirin här och göra någonting som kanske kan te sig en smula otippat. Jag ska presentera min senaste bok som heter Själens nattsida om Mary Shelley och hennes Frankenstein Eh, och låta den eh, gå i diskussion eh, med Ebbas senaste bok som då heter Stå i bredd. Och poängen här är ju nu att det inte var på 70-talet som man för första gången hade århundradets kärlekssagor. Det var inte heller första gången som det fanns par som talade om att stå i bredd Eh, och det var inte heller eh, första gången som det förekom litterära äktenskapliga dialoger. Eh, själens nattsida är liksom mina tidigare böcker en essä. Mary Shelleys liv får omrama en diskussion om hennes roman. Och vad nu en essä är kan man säkert diskutera Eh, jag har funderat mycket på det och också skrivit om det eh, något tag. Eh, jag tänker mig det mycket som glada språng från tuva till tuva. Glada språng från association till association. Att man nu inte nödvändigtvis behöver tänka varje tanke till slut så som man måste göra i ett akademiskt arbete Eh, där man ju förväntas, eller måste helt enkelt, eh, förutse en kritisk eh, opponents invändningar. I NSC kan man överlåta halvtänkta tankar, alltså helt med avsiktligt överlåta halvtänkta tankar åt en, som man tror, intelligent läsare att göra färdiga eller föra vidare. Uh, och det är då vad jag har gjort uh, också i den här boken. Jag har gjort det förut, det är det jag gör här. Uh, och det är en bok man kan gå in i, tror jag, från ganska många olika håll. det är en bok som handlar om vad en människa är, vad det mänskliga är. Det är inte så att alla människor är särdeles mänskliga som vi vet. det är och monster uh, Mary Shelleys uh, Frank, uh, det, det, det, monster som Mary Shelley uh, låter Frankenstein skapa uh, är liksom andra monster, uh, menar jag, ett redskap, ett verktyg för att problematisera vad det mänskliga är. genom att resonera kring olika sorters monster Eh, kastar vi egentligen ljus över eh, vad det mänskliga är. Eh, och på olika sätt använder jag den här boken för att dra paralleller till idag. Jag menar nämligen att Mary Shelleys Frankenstein är en oerhört aktuell bok. Intressant nog så bedriver hon en vetenskapskritik som väldigt mycket påminner om Georg Henrik von Wrights. Eh, och där har jag faktiskt tänkt att jag något tag eh, ska skriva en essä och utveckla eh, det här resonemanget. Men det som jag tänkte komma in på nu, resonera kring idag, det är det 70-talistiska i den här i Mary Shelleys liv och i hennes roman Frankenstein det 70-talistiska, det feministiska och, och de är tyngdpunkten på förhållandet mellan ideal och verklighet. Uh, eh, Mary Shelley uh, eh, var, kan man säga, en barn av den franska revolutionen. Uh, hon föddes 1797 uh, av mycket radikala föräldrar, två filosofer. Eh, hennes far eh, William Godwin som är bortglömd idag, eh, jag har frågat filosofer, men ingen läser honom uppenbarligen nu. han var närmast anarkist, han var mot äktenskapet, Gud och det privata ägandet. Mary Shelleys mor, Mary Wollstonecraft, Eh, är däremot mycket eh, läst idag. Eh, hon är en av de tidigaste feministiska filosoferna och ett av hennes centrala budskap var att kvinnor borde lära sig att inte göra sig känslomässigt beroende av män. Och här kommer då konflikten mellan, eller skillnaden mellan ideal och verklighet Eh, för Mary Wollstonecraft gjorde sig gång på gång beroende av män. Hon hade, och, och hon hade eh, åtminstone två riktigt katastrofala kärleksförhållanden eh, innan hon då på något sätt kom i hamn vid mogna år med den vid det laget drygt 40-åriga William Godwin Eh, och ingendera av dem trodde på äktenskapet eh, men när Mary Wollstonecraft blev gravid så gifte de sig nu i varje fall. Eh, och Mary Shelley, den blivande Mary Shelley, då Mary Godwin, föddes. Mary Wollstonecraft dog i barnsäng så Mary, hennes dotter, lilla Mary, Eh, växte upp eh, utan mor men med ett oerhört starkt idealiserande förhållande till sin mor. Eh, och fast besluten att leva lika radikalt som hennes mor hade gjort. Och det lyckades också ganska bra för hon var bara 16 år gammal när hon träffade den 20-åriga poeten Percy Shelley Eh, en ung adelsman som eh, vid det laget hade dels eh, hunnit försöka spränga sin skola, dels bli relegerad från Oxford för ateism, dels gifta sig med en gifta sig och få ett litet barn och redan hade hunnit tröttna på äktenskapet. Dock hade han hunnit göra sin hustru gravid för andra gången. Eh, när han förälskade sig eh, i Mary. Han hade för övrigt också ett starkt intresse för naturvetenskap, eh, i synnerhet elektricitet. Han var också intresserad av magi och av att sprida revolutionära idéer. Eh, det som ju är väldigt modernt är att han hade idén att, eh, att göra Skottland självständigt i förhållande till England. Eh, sina pamfletter spred han med förkärlek med luftballong. Det var inget tvivel om att han då uppfattade Mary Godwin som en trofé. Och hans beundran när han beskrev henne var gränslös. Eh, så här beskrev han henne då i ett, eh, i ett eh, brev. Han prisade hennes röst och kroppsspråk, hennes leende, hennes storslagna känsloliv som å ena sidan gjorde henne mild och öm å andra sidan förmögen till brinnande indignation, ja rent av hat han underströk också, och det är tror jag ganska ovanligt för män eh, i vilken tid som helst, att hon var intellektuellt eh, överlägsen honom. Eh, 1814 efter sex veckors bekantskap eh, rymde de. Eh, för att det visade sig att pappa Godwin nu inte sen var så radikal när det gällde hans <laughs> dotter. Eh, där är också en skillnad mellan ideal och verklighet. De hade verkligen trott att eh, pappan skulle gå med på att de kunde leva i ett fritt förhållande. De rymde då, mitt i natten rymde de, Shelley hade hyrt vagn och de skulle iväg till Frankrike Eh, det var nog inte bara de två som rymde, för Mary hade en jämnårig styvsyster eh, som Claire, som var lika förälskad i Shelley som hon var. Eh, så de rymde på tre man hand. Och det här är väl ett av, av de 70-talistiska spåren, den här tron på, på den fria kärleken. Shelley var fast övertygad om att hans hustrus ogillande av det här projektet Eh, bara berodde på bristande generositet. Eh, och han försäkrade henne om att hon nog kunde räkna med hans vänskap i fortsättningen. Eh, hon kunde till och med få komma och bo tillsammans med honom och Mary och Claire. Det tackade hon då nej till och efter en tids tålmodig väntan på att, hon skulle, att han skulle återvända till äktenskapet så tog hon sitt liv. Eh, och det gjorde det då möjligt för eh, Mary och Shelley att gifta sig. Eh, ett par år senare, 1816, hade Mary hunnit inse också kontrasten mellan ideal och verklighet i sitt eget liv. För det första då att, att hon inte som män kunde leva i transcendensen Uh, utan att hon faktiskt var fångad i en kvinnokropp. Hon hade vid det laget uh, fått två barn, det första dog. Uh, men det viktiga hon hade insett var att också radikala kulturmän är precis lika självupptagna som andra äkta män. Uh, och det var sommaren 1816 uh, eh, som hon började skriva uh, sin roman Frankenstein. och det är helt klart att romanen, romanen hade många syften. men ett syfte var att just precis klä av den radikala mannen och visa, på, på, visa dels på hänsynslösheten självupptagen i stora manliga omnipotenta projekt eh, och dels också eh, att eh, visa att de stora omnipotenta projekten tenderar att leda till, leda till katastrofer. Vetenskapsmannen Frankenstein är mannen som ska skapa en bättre värld genom att skapa en bättre människa. Eh, men han åstadkommer ju då istället eh, död eh, och förödelse. Och det här är lite intressant det med och det anknyter väl också till vår egen tid, kanske till och med mer än till 1970-talet. För att idag finns ju alla de här så kallade transhumana eller posthumana fantasierna. Föreställningen om att det, det, och det är igen nog mest unga män som, äh, som sitter vid sina datorer äh, och sysslar med det här, föreställer sig alltså att de ska kunna ladda upp sitt medvetande äh, på en dator och sen ladda ner det i en annan kropp så småningom. Den här föreställningen om ett evighetslångt liv finns också, även om det nu avviker från huvudspåret i det här resonemanget, Eh, vill jag gärna exemplifiera ett sånt här modernt eh, resonemang. Eh, Den herre vid namn Ray Kurzweil som är chef för Googles avdelning för artificiell intelligens han uppfattar människans biologi som mjukvara i en dator som man ska kunna omprogrammera med bioteknologins hjälp eller koppla till artificiell intelligens med hjälp av nanoteknologi. Han är övertygad om att vi om tio år ska kunna förlänga vår livstid med mer än ett år per år och därmed i realiteten bara bli yngre. Vi kommer, säger han, i mindre och mindre utsträckning att vara biologiska varelser. I själva verket kommer maskindelen till slut att vara så stark att den biologiska delen skulle kunna försvinna utan att det skulle göra någon skillnad. Eh, det är en dansk eh, journalist som jag citerar här som intervjuar honom. Eh, och den dansk, han, Ray Kurzweiler, nu några och 60, den danska journalisten tittar på honom när han gick bort från intervjun och konstaterar att han gick lite sturtigt och andades lite tungt. Så den danska journalisten var nu för sin del övertygad om att han inte skulle leva evigt. Leva evigt. Eh, men situationen där eh, Mary Shelley eh, började skriva Frankenstein, den konkreta situationen, är också intressant. För det skedde vid Genèvesjön dit Mary och Shelley hade rest tillsammans med Claire som vid det här laget hade beslutat sig för att hon behövde en egen poet och hade kastat sig i armarna på Lord Byron som då var känd som beskrevs eh, i samtiden som Mad, Bad and Dangerous to Know. Mm. Eh, och eh, snabbt nog var då Claire också gravid, men gift blev hon aldrig. Men där fanns det då vid Genevesjön Byron, Shelley, Mary och Claire och dessutom nu en livläkare till Byron. Och de var ju då alla också så oerhört unga, de var i 20-årsåldern, då fortfarande, uh, Mary 19. Uh, eh, och en kväll uh, berättade de, uh, det, det åskrar utanför de började berätta spökhistorier. Uh, och då var det någon som sa att ja, men låt oss skriva var sin egen skräckhistoria. och herrarna tröttnade mycket hastigt på det här men Mary var då den enda som genomförde projektet. Eh, och det var då det som blev Frankenstein. Eh, och som sagt, jag nämnde redan att hennes eh, syfte säkerligen var att klä av Shelley eller avslöja eller lyfta fram liksom, problemen med, med den här sortens manliga omnipotens. Men ett annat syfte var naturligtvis att konkurrera med de här männen, konkurrera med Shelley och Byron Äh, och visa att äh, hon äh, var en lika god författare som de var. Och det är också intressant att hon valde ett så stort ämne. Hon var ju samtida med Jane Austen som är en utmärkt författare men som höll sig till kvinnors liv i salongerna. Hon tacklade största av alla ämnen, människans strävan att skapa liv. Eh, det är ju också eh, viktigt eh, att monster ingalunda är ont. I själva verket är monster en god varelse som ingenting högre vill än att bli älskad, som, sträv, som lär sig mänskligt språk, som är oerhört vältaligt, som läser god litteratur läser mycket bättre litteratur än Frankenstein någonsin läser. Monster läser Plutarchos eh, och, och eh, Miltons Paradise Lost eh, och den unga Werthers lidanden. Alltså Mary Shelleys monster har ingenting att göra med de monster man ser på film. Det är en bildningstörstande men framförallt ömhetstörstande varelse. Och det har egentligen inget annat fel fel kan att till utseendet äh, eh, är motbjudande. Äh, eh, och eftersom det, äh, den här varelsen då inte är så vacker som Frankenstein har tänkt sig överger han det fullständigt. Alltså när han ser det så vänder han det ryggen, tar inget ansvar för det. Och därigenom, alltså genom att, att bli övergiven av sin skapare och sen så småningom gång på gång Eh, konfronteras med människors avsky eh, så blir då monstret eh, så småningom ont. Det, jag, jag, jag är övertygad om att Mary själv identifierar sig också med monstret, med varelsen. Shelley beskriver ju henne som stark i hat och stark i kärlek. Det monstret också. Och Eh, de här starka känslorna eh, som eh, finns hos monster utgör ju då en, en fullständig kontrast till Frankensteins rationella, kyliga vetenskaplighet, nördighet. Och det är just den här ensidiga, känsloförträngande manliga rationaliteten som Mary Shelley då strävar att, att göra upp med. Eh, den äktenskapliga dialogen eh, den kretsar eh, kring Prometheus-gestalten. Frankenstein, romanen Frankenstein har ju då också en undertitel. Frankenstein heter den, eller Den nye Prometheus. Myten om Prometheus finns ju då i olika tappningar Eh, en, den mest kända går ju ut på att Prometheus eh, stal elden från gudarna. Eh, men det finns också en variant enligt vilken Prometheus skapade människor och då gjorde han det av lera. Och det är den här senare varianten som har fascinerat Mary Shelley och också Eh, också då Shelley eh, för några år senare, 1820, eh, skrev Shelley en dikt som heter Prometheus. Och medan då Mary Shelleys roman är en kritik av den här tekniska rationaliteten och visar att mänskligt övermod, manligt övermod då i första hand leder till fördärv, leder till olycka, Eh, och som sagt, hon identifierar sig mycket med monstret. Det är inte, alltså det är inte, eh, alltså det är inte monstret som ska skuldbeläggas här, eh, utan det är den skapare som överger sin varelse, gör varelsen till, eh, till ett övergivet barn. Eh, men däremot så ser då Shelley i hög grad eh, Prometheus som ett ideal. Jag ska bara läsa några jag tror att det får, eh, det får eh, ska se här. Eh, då så här lyder några rader i Anders Österlings svenska översättning där Shelley tecknar sin väldigt optimistiska bild av en helt ny människa. Masken har fallit, människan står kvar, fri, jämlik, oinskränkt på egna fötter ej skild av klass och folkstam och nation, löst från all skräck och kult och rang, en konung över sig själv, rättfärdig, ädel, vis. Schelling eh, har alltså kvar den här tanken att alla auktoriteter ska störtas, de världsliga auktoriteterna, de gudomliga auktoriteterna, bara människan får rå sig själv så blir hon god. Och det trodde Mary Shelley inte. Det, mest, det som för mig har varit det mest intressanta med Mary Shelleys filosofi, för hon är faktiskt filosof, fast det också har diskuterats, alltså det fanns ju de som menar att egentligen var det Shelley som hade skrivit den här romanen andra har insett att det inte var så men har då menat att Mary som ett kvinnligt passivt kärl bara på något sätt genom någon, någon sorts osmos hade tagit till sig idéer som flöt omkring i samtiden. Men den här tanken alltså att hon verkligen skulle vara en skapande, en skapande, ett skapande intellekt Eh, den var eh, svår att, förhålla, förhålla sig till. Eh, men det som jag egentligen menar att, att som sagt, det intressantaste det är att hon representerar en kvinnlig etik som bygger som i motsats då till, till här, manlig, den, den extrema manliga rationaliteten Äh, den manliga omnipotensen äh, bygger på måttfullhet. Äh, och intressant nog så låter hon till slut Frankenstein föra fram det här budskapet. Frankenstein har något förstått innan han dör, så han på något sätt förstått, förstått Eh, var han, varför hans liv har havererat. Eh, han säger, eh, och han kommer då till insikten om att ingen människa är en ö och det här är säkert ett av Mary Shelleys mest centrala budskap. Monstret kan inte, varelsen kan inte få ett gott liv därför att den aldrig kommer att ingå i en gemenskap. Frankenstein har däremot eh, frivilligt isolerat sig eh, från eh, sina nära människor och inser till slut att det här var fel, att han var ute på det slutande planet. Inte först när han började skapa sin varelse, utan redan i det skedet när han slutade upp med att skriva brev hem till sin gamla pappa och också började försumma sin fästmö Eh, och eh, Mary Shelley eh, säger då, en, eller låter Frankenstein säga en fullkomlig varelse borde all, alltid bevara ett lugnt och fridfullt sinnelag och aldrig tillåta den att jämvikten att störas. Och så fortsätter det. Jag, jag anser inte kunskapsinhämtande utgöra något undantag från denna regel. Om det ämne man studerar har en, om det ämne man studerar har en tendens att undergräva ömmare känslor och förstöra all smak för vardagens behag, då är det ämnet förvisso orätt, det vill säga det anstår inte människans själ. Eh, och så fortsätter, eh, det, och det tycker jag är intressant eh, för att då ges det världshistoriska implikationer. Och det är kanske då att ta i, men så här fortsätter resonemanget. Om denna regel alltid följdes, om ingen människa tilläts syssla med något som rubbade jämvikten i hennes familjekrets, så skulle Grekland inte ha förslavats Caesar skulle ha skonat sitt land. Amerika skulle ha upptäckt steg för steg och kejsardömena i Mexiko och Peru skulle inte ha störtats. Uh, och det där uh, är man ju kanske inte säker på att det stämmer men det är i varje fall en, en utopi uh, som på många sätt är mer sympatisk än Frankenstein, Frankensteins utopi. Eh, jag menar alltså att den varelse eh, som Frankenstein skapar eh, visserligen inte är en människa naturligtvis, men den är mera mänsklig än Frankenstein är. Om någon är ett monster i den här romanen så är det väl snarare, så är det väl snarare Frankenstein. Riktigt till sist, Mary, Marys styvsyster Claire Eh, är också värd att komma ihåg. Hon fick ju då barn med, eh, med Byron. Eh, efter några år tog Byron barnet ifrån henne, jag tror att barnet var ett år faktiskt bara. Inte för att han ville ha det utan på pin för att, för att klämma åt Claire. Och barnet dog sedan några år gammalt i ett kloster i Italien. Claire eh, eh, var ju då ogift, eh, utskämd och tvingades då för att komma bort från sitt dåliga rykte i England resa till Ryssland som guvernant. Och när Lord Byron dog då upprullades ju historien om deras förhållande också Eh, och då blev hon uppsagd eh, från sin guvernanttjänst. Ryktet om eh, Byrons omoraliska liv också, nådde också Ryssland i det skedet. Och jag ska avsluta här med ett självbiografiskt fragment av Claire som upptäcktes så sent som 1998 och då publicerades för första gången det är ett rasande angrepp i första hand på Lord Byron men också på Shelley. Och så här lyder det. Motståndare till äktenskapet hävdar att det är ett instrument för olycka och underkastelse. Att det är en form för despoti som ingjuter falskhet och elakhet och både fysiskt och psykiskt förvandlar sina anhängare till vrak. De här sidorna dokumenterar hur den fria kärleken fungerar så som författaren själv bevittnat den. Det är inte fråga om hörsägen. Skildringen bygger på personer som själva ägnat sig åt att dyrka fri kärlek och från deras egen skildring måste läsaren ofrånkomligen dra slutsatsen att den själviskhet de, svek den elakhet och grymhet som utövas av äktenskapets motståndare och det elände som dessa motståndare kommer att stad är långt större än vad som äktenskapet någonsin kan åstadkomma. Eh, så det är också en, en eh, förtryckt feministisk eh, röst som kommer till tals här. Och det är också ett exempel på, på kollisionen mellan eh, ideal och verklighet. Tusen tack ska ni ha. som har slagit mig att, eh, hon eh, beskriver hur Frankenstein vänder sig ifrån sin skapelse. Den blir liksom gul och lite lynskräck, försöker liksom ha en grimas och, och i avsky vänder sig bort. Det är som en sån där spädbarns alltså reaktion som en mor kan få inför sitt spädbarn. Uh, det kunde, som när det är på väg in i en sån här eh, postpartum Det kunde man säkert tänka sig men jag tror nog att det är väldigt viktigt. Hon är alldeles nyförlöst. Ja. Eh, men jag tror alltså ändå att, eh, alltså jag tror ändå att det centrala här är att helt eh, enkelt alltså bara den stora manliga besvikelsen. Att det stora omnipotenta projektet nu inte blev som det var tänkt. Men det håller jag med om. Ja. Jag tycker att den analysen är jättebra. Men sen är det också det jag har ett favoritställe till där i romanen som är det vet jag inte om du hörde med, men när han försöker förklara att han, är, att han, han har mänskliga känslor, att han är en varelse som man måste räkna ja. med. Så det är så fullständigt hjärtskärande och man, man hör hela tiden en kvinna som talar och det där på något sätt kommer tillbaka sen, sen i Jane Eyre, tycker jag. Ja. När Jane Eyre försöker förklara för Rochester att hon faktiskt också är en människa. Alltså det är liksom samma det, är samma, alltså, det, är samma, det är samma lidelse och det är mycket, jag tror att det är mycket rimligt alltså att tänka sig att, äh, att monstret äh, i vår mening är en kvinnlig varelse. Ja, eller åtminstone talar ibland ja, med, hennes röst. röst. Ja, mm. Men sen förstod, får jag säga, ja, eller är det, det är publiken som ska prata? Vi, vi kan börja så här, sen kan vi gå in med en fråga. Eh, men då skulle jag vilja säga att det är väl inte någon otrolig eh, eh, eh dialog med, med min 70-talsstudie för att det passar så jättebra hand i handske ju. att vi var ju så otroligt intresserade av vad kvinnor hade skrivit tidigare i historien. Mm. Mm. Så att egentligen så är det ju tvärtom. Du levererade ju någon slags eh, ja, ytterligare hål på elden som brinner där i 70-talet. Mm. mm. Det var ju de här vi läste. Ja. Uh, jag skulle ha lust att ställa dig uh, en fråga uh, just om, om 70-talet. Jag tycker det är väldigt intressant att, alltså att din tanke är att det svenska 70-talet har förseglats eller att man liksom har velat glömma det Eh, för eh, när det gäller det finlandssvenska 70-talet så är det ju egentligen precis tvärtom. Eh, att det, att det finlandssvenska 70-talet kvarstår, tror jag, i mångas medvetande som en storhetstid. Av många skäl, alltså att det var ju böcker, Kielman och paret Tikkanen, det var böcker som lästes av väldigt många Eh, det gav ju också den finlandssvenska litteraturen ett brett genomslag i Sverige. Eh, och alltså, när jag säger brett så menar jag just också brett i den meningen att eh, de här författarna inter kunde intervjuas i Veckojournalen. Och att de verkligen, alltså, de verkligen nådde ut på den nivån. Mm, jag förstår. Ja. Jo, jo. Och jag tror att många fortfarande, alltså jag tror många i min generation Eh, att vi egentligen eh, känner en viss nostalgi för den här tiden eh, när man vid olika middagsbord kunde komma ihop sig, gräla om de här böckerna. Och alla hade läst dem, alltså det fanns liksom, det fanns ett gemensamma samtalsämne. Det är sant, men i litteraturhistorien kom den inte in som den förtjänade perioden, kan man se när man läser finlandssvenska, de här senaste två finlands... Mm. Det finns ju hos, det är ju Tuva eh, Korsströms då, mm. eh, från Lexo mm. till eh, Glitterscenen. Mm. Där, kom, där är 70-talet mm. ett mm. starkt mm. decennium. Men i den här eh, Sveriges, nej, Finlands eh, svenska litteratur mm. den. Och även i den här förkortade versionen nu, eh, 1900-tals, som har kommit just, så tycker jag inte att det Nej, inte som det förtjänar inte, inte alltså. Inte riktigt, men jag kan hålla med dig ja. om att det absolut inte förslöts som en historisk parentes på samma vis som i Sverige mm. och sänktes ner i skammens djuphav som jag tror att jag använt mm. mig av. Mm. Eh, så, så skedde inte och det berodde ju förstås på att ni hade andra aktörer. det fanns inte den, ni hade inte den typ av aktörer som plockades fram av äldre eh, omnipotenta kulturmän som ville ha yngre till att sköta den här renhållningen. Mm, det stämmer säkert. Sen tror jag att det fanns en annan orsak och det var det att eh, man då på 70-talet man var väldigt eh, glad åt att Eh, litteraturen hade blivit representativ. Alltså att, mm. hela, hela, att Svenskfinland tedde sig plötsligt större. Äh, nu var det, det var inte bara äh, alltså borgerliga män mm. utan det var kvinnor och det var arbetare. Jo, jo, och hela, det var, hela alltså det var, ja, och det som blev, liksom, ja, det blev väldigt viktigt att få det hela ja, ja. inmutat. Ja. Äh, och en sån här typisk recensionsbörjan de åren var igen har en bit av den finlandssvenska verkligheten hutats i. Ja. Det ser man på nytt och på nytt. Ja. ja, ska vi släppa in lite frågor från publiken? Frågor. är skillnaden mellan det finlandssvenska och det, det rikssvenska så att säga, 70-talet och 80-talet? Var det så att det inte kom någon riktig reaktion mot 70-talet i den finlandssvenska litterära scenen? Det kan alltså, man det, säga, ja. ja. Inte på samma vis, men du menar... Ja. Ja, det är er uppfattning också då? Det är ju många som har varit med. Men du säger att det, så var det inte? Det kom egentligen ingen reaktion. Alltså litteraturen äh, rör det sig, och det är också möjligt att 70-talets litteratur då i själva verket var eh, början till det som ju sen präglar 80-talet, eh, mycket den stora romanboomen som börjar då. Mm. Men det kan, hända, säkert. men det kan hända liksom att, det var, att det var viktigt just det här att, att på något sätt att man hade liksom mer fått syn på, på, eh, på realismens möjligheter också eller liksom mm. epikberättandets mm. möjligheter. Det kan nog stämma att 70-talet var just ett sånt där decennium där olika typer av nyrealism mm. mm. användes och det mm. skedde över, över pölen så att säga. Mm. Och även i Norden i övrigt för, får man ju säga. Ja, det är riktigt. Och jag menar när det gäller finlandssvensk litteraturhistorieskrivning så var det ju åtminstone ännu i början av 80-talet så att det alltid sades att den finlandssvenska litteraturen har sin styrka i lyriken. Sen blev det ju helt annorlunda. En fråga fråga, för det här är ju liksom väldigt intressant så att säga, bakgrund för, för den här, jag menar det var det som hände på 70-talet och så mm. framåt. Eh, Um, det, är liksom, jag menar, det landskap av litteratur och litteraturvetenskap som, som Ebba beskriver liksom, som var gällande, rådande, är så oerhört annorlunda. Jag menar, alltså, det, det vad ni har gjort det är liksom verkligen något som har burit frukt. Jag tänker mig att, att, det där, att, att dagens litteraturvetenskap är en helt annan verksamhet i viss mån än den var. Eller, eller är det det? Vad gäller frågan om, om feminism vad säger, du? <laughs> jag tänkte precis säga, vad säger du? Alltså, både och skulle jag säga. Man, jag... Alltså jag skulle, säga, jag skulle bara säga en sak eh, helt spontant och, och lite oreflekterat nu, för det är ju en stor mm. fråga förstås. Eh, men det som ju var väldigt roligt eh, på 70-talet och 80-talet var att eftersom intresset för kvinnolitteratur då var stort överallt Eh, så var det väldigt lätt att komma resande till amerikanska universitet med föredrag om, om finlandssvenska kvinnliga författare. Eh, för det passade in liksom in i en nisch som vi var intresserade av. Eh, nu är det säkert mycket svårare att komma resande till USA med, med ett föredrag om finlandssvensk litteratur. Mm. mm. No, alltså, vi, var, vi var ju nyligen i Eh, jag var med SLS, eh, några nämnder, alltså ett gäng ur de här nämnderna och eh, kolporterade finlandssvensk litteratur i, eller jag gjorde det och de språk förstås i Frankrike. Det gick alltså utmärkt. Mm. Mm. Ja, det jag vet inte. Men så här tror jag som svar då på din fråga så skulle jag säga att eh, nej, det viktigaste under den här epoken handlade om att litteraturen fortsatt, oavsett om den var skriven av män eller kvinnor, skulle stå i bredd. Och det gör den inte. Mm. Det är fortfarande möjligt att eh, så att säga, gå igenom en grundutbildning, nu talar vi Sverige i alla fall, gå igenom en grundutbildning, eh, doktorera, eh, skriva, alltså starta en karriär och bli professor utan att ha öppnat en enda bok av en kvinnlig författare. Och ej heller någon teori som luktar feminism. Det är fullt möjligt. Och då har vi inte kommit dit. Mm. Och fullt möjligt att stå och uttala sig om litteratur, litteraturhistoria, litteraturteori med de här män, människan, människan, män, gestaltningen av människan och så vidare. Mm. Fullt möjligt utan att någonsin, alltså kanske bläddrat lite, ja vad vet jag, vid någon nobelpristagare sådär och konstaterat att det är kvinnlig då och konstaterat att det var inget för mig. Eller något. Mm. Köpa den till hustrun. det är fullt möjligt. Jag har ju inte kommit någon vart. De står ju och undervisar, de handleder, de... Inte sant? Jag har inte kommit någon vart. Det, sådär, det stämmer nog ganska långt i varje fall. Jag hade en fråga till dig. Jag tänkte på den här 70-talsberättelsen som äh, Ebba diskuterade och, och tänkte på den finska, alltså finskspråkiga offentligheten. Ja. Och det är ju intressant att 70-talet förklarade en systemdöd mm. så att säga i början av 80-talet eller slutet av 70-talet redan men av andra skäl för att det var av politiska skäl. Ja. Ah. Ingen stålbredd diskussion fanns ju på finska. Mm. Mm-hmm. Så, så, så för den finlandssvenska litteraturen det, Finland som kontext var ju helt oförstående och det har jag ju själv skrivit om ja. då jag gick igenom äh, eh, recensioner och artiklarnas eh, romaner. För att det är helt, liksom, helt uppenbart att det var Merete och det var någon till som kunde kontextualisera den litteraturen. Men, men den finska receptionen var ju helt, alltså förstod sig inte på det här. Så allt det som du beskriver i din bok, det är ju någonting som man började ta fram under 80-talet mm. ja. så småningom. Ja, ja. För ja. en kille ska Jo, det är en viss fördröjning. Eh, Absolut, och postmodernisterna. Mm. Så, så, att det, inte, det är hemskt intressant det här att eh, det, gäller nog säkert också för äh, litteraturvetenskap i, i, i Finland. att man behöver inte läsa kvinnliga författare och man behöver inte befatta sig med feministiska teorier. Mm. Men det är liksom annorlunda den här berättelsen att, att vad fördömandet och glömmandet mm. av 70-talet handlar om. Så och det, det handlar... politiska är då det, det politiska och, romaner som till exempel Pirko Saisios, att det är ju ett känt exempel, Pirko Saisios äh, roman äh, Elämännen och livets gång som var en jättebästsäljare alltså, samtidigt som århundradets kärlekssaga kom ut. Så ingen, alltså den censurerades så tillvida att, att den liksom lesbiska kärleksstoryn tonades ner och den för, förvandlades som till god arbetarlitteratur. Så, så hon har ju själv beskrivit det i sina böcker. Så det är intressant liksom det här att, att, att den, vilken kontext mm. äh, eh, 70-talet dömdes men av andra själva. Men också kanske att det finlandssvenska 70-talet när det var så kraftfullt här mm. var, att det också var språkpolitiskt. Alltså det finlandssvenska? Det, det, ja, alltså det finska, fin, finsk, finska jag tänkte, alltså jag, kom, jag, jag bodde då i norra Finland och, och, och jag har berättat, och berättat mina, min, min mamma läste allt Märta skrev så genast när det översattes till finska. Så jag tror att det var väldigt växelverkan då. Mm. Alltså att den här, viss litteratur reste var väldigt känt. Mm. Men, mm. men andra, and, andra delar av litteraturen som inte översattes och inte gick över språktröskeln. Mm. Så jag vet inte om det handlar om Nej, men jag tänker nu på kritiknivå, på litteraturhistoria, eh, alltså där. Att man tänker att det är mer degenererat om det nu till exempel i den här 70-talslitteraturen finns sådana kvinnliga erfarenheter som våldtäkt eller så. Att det då blir en sån där, det kan de hålla på med, men vi är rena och hela och sysslar med arbetare här. Förstår du? Snarare ren oförståelse. Ren oförståelse, ja intressant. Ja. ja. Nej, jag tänkte säga att hade inte vad det är för där förskräckligt förståelsefullt om man, om man nu talar om den här, det där mottagandet faktiskt som vi fick på 70-talet. Nu kom det ju ganska ordentligt kring öronen kan jag nog lugnt säga. Och jag minns nog hur mina små söner, stackarna, fick slåss på skolgården för sin mors ära. Och de, de sa ju ingenting åt mig på den tiden, vilket ju var helt rörande, för de ville ju inte tala om det. Men det kom sen fram långt senare, på tal om ett TV-program, när de kom och sa att ja, du vet inte hur vi fick slåss på skolgården. Och det var nog alltså, det var kanske faktiskt väst kring den här Män kan inte våldtas, för den ansågs ju vara så fruktansvärt alltså oanständig och ryslig. Och jag har många gånger tänkt att om jag hade om jag hade skrivit den boken på det sättet att den här kvinnan som blev våldtagen inte hade då gått till motattack och försökt visa för den här mannen vad han hade utsatt henne för. Utan om hon hade dött av skam och skuld, tagit livet av sig, så hade den ju blivit helt accepterad. Mm. det var nog alltså det som var det förfärliga, att jag ju gjorde detta, att jag, jag förlöjligade den här mannen. Mm. Och det var ju alltså, det var ju det som var oförlåtligt mm. slutligen. Alltså, nu fick man ju till och med ta till våld, man fick ju inte alltså dra byxorna av honom och skratta. Mm, det mest förbjudna. Jo, det var det mest förbjudna. Så att det fanns nog väldigt mycket. Jo, och nu var det ju också alltså just de här, de här recensionerna, nu kunde de ju vara ganska förskräckliga många gånger faktiskt på 70-talet. Så att inte var det ju, jag har nog en känsla av, nu kommer jag nu faktiskt inte förstås ihåg det lyckligen alla gånger, men, men, men eh, jag vill nog minnas att det var att det var bara Gustav Widén i Borgobladet som faktiskt alltså accepterade vad det nu män kan inte våldtas eller någon av de här av, mm. av, mina böcker där han faktiskt försökte, man kan ju inte säga att han på något sätt sa att det var bra men han försökte förstå <laughs> vad jag hade velat säga och det var ju det bra med den Hufvudstadsbladet ju, jo, jo, Hufvudstadsbladet ju skrev att, att, att den här kvinnan jag förstår inte varför den här kvinnan tjatar om att hon vill bli våldtagen. Och det kan man ju säga är alltså ett litet missförstånd. <laughs> Så att, ja, det var nog hemskt mycket sånt här. Det var nog ganska tufft många gånger. Men, och räddningen var ju sen då när, när, när mina böcker kom ut i Sverige för det var ju ett helt annat mottagande. Jag trodde ju inte mina ögon och öron, jag minns så tydligt en sån här, jag fick komma då plötsligt i direktsändning till Sveriges TV i Göteborg och jag vandrade, jag var ju, jag vet inte om det är nu på resten, men en sån här lång röd matta upp till receptionen så här där man hade kommit in genom yttre dörren. Och medan jag nu travade där så kom det en man gående emot mig och så sa han vilken fantastisk bok du har skrivit. Och jag vände mig om och tittade vem går där bakom som har skrivit en fantastisk bok. Jag kunde ju inte vänta mig att det var, att det var jag. Alltså folk faktiskt spottade ju på mig på, på Arbis. Jag jobbar ju som rektor där. Och, och en kom ju och slog mig där också. Det är ju ganska tufft att man går och slår rektorn på, på, på den institution där man studerar. Så det var det var nog ganska tufft på den tiden så det är nog efterrationalisering av det här att, att, att 70-talet gick så där väldigt lätt och prydligt på finlandssvenskt håll, det gjorde det inte alls. Men en annan sak var ju faktiskt att det finska Finland ju sen tog emot mig på ett helt annat sätt och det var ganska märkligt faktiskt det som, som Anu sa här just att jag, jag, jag blev så oerhört tagen när jag fick komma upp till Jyväskylä universitet och tala om, jag tror att det var Menkan, inte Voltas <clears throat> och, och det, var en, det var en fullsmockad sal och de var kommit liksom så här, hela, det där, hela den där församlingen och de applåderade och de var liksom alldeles, alldeles sådär hänförda på något sätt och jag trodde ju inte mina ögon och mina öron. För att man hade ju nog lite en sån här uppfattning av att, att just att det finlandssvenska etablissemanget på något sätt liksom skulle ha lite större möjligheter att acceptera också kanske oanständigheter och sånt här. Men det var inte alls så, det var tvärtom. Mm. Men var det senare då det här i ja, det ja, det var, det var lite senare för att alltså de här, de här första fixen ju nog eh, ganska förskräckligt kring öronen också. Det var ju på finska också, det var ju inte fråga om annat. Och då, då var det ju också så här väldigt personligt alltså. Det var ju det att jag, jag var ju alltså fel på alla upptänkliga sätt. Jag kom från fel miljö och, och jag pratade fel språk och jag hade liksom allt, allt, allt var fel. Så att det, det var nog, mm. nåja, det var tufft. Men lyckligen glömmer man detaljer. Men det visar också, illustrerar en av mina poänger, att under 70-talet skrevs böcker som ändå kunde bli så pass, så här i efterhand kan vi ändå mm. reflektera över och vi alla att tänka att en bok kunde betyda någonting så oerhört mycket så att folk antingen liksom såg ljuset när de tog i den eller ryggade tillbaka i avsky. Det här är ju något fantastiskt att litteratur var så. Eh, så att säga livsavgörande. Ja, men det, alltså, det var just det ja. som, som jag egentligen tänkte på. Alltså inte, inte att det var liksom något, uh, något att det var okomplicerat, att det okomplicerat togs emot. Uh, men just det här att det engagerar och att det, alltså, att det också uppfattades uh, som en samhällsfråga. Ja, det, var också, det var också väldigt stimulerande. Att det var en del, liksom, det var en del av, av Eh, det var en del av samhällsdebatten. Det var, också en, en, det var ju också i hög grad för finlandssvenskarna en del av identitetsdebatten. Alltså vad är vi egentligen för ena? Eh, och lite grann eh, kopplat också till frågan att vad ska finnarna tycka om oss? Vad ska rikssvenskarna tycka om oss när vi skriver den här sortens böcker? Alltså det, det, det, det spelar också in. Mm. Men samtidigt kan man säga att som just bara talar om det. Alltså det är olika, man, män kan inte våldtas. Den gjorde jag av detta fullständigt onämnbara våldtäkt som var något privat och förstås inte bra som folk ägnade sig åt, eller män, man sa inte män, men det var något som hände privat. Så att säga. Och det blev ett sexualpolitiskt brott. Mm. Denna omformulering skedde ju. Eh, och den enda skönlitteratur som tog tag i det, det var ju Märtas bok. Sen fanns det ju då, så kom ju Brown Millers eh, rape uh, against, our against, our will. against our will. Ja, just det. Och sen kom Maria Prevoetius um, eh, mycket lästa intervjuer fallstudier, med olika fallstudier, den här som heter Våldtäkt också. Så plötsligt så vände det ju bara så här. Och plötsligt så förstår man att ja, men gud, det här var ju en del av ett terrorkrig mot kvinnorna som männen förde med det här yttersta vapnet. Det var ju fullständigt från ena veckan till den andra, förstår ni, så kunde man tala om det. Det till sin mun. Och, och det, det, där, och lika, likadant eh, en annan utskälld bok där jag brukar... Kjolen åker upp och ner, upp och ner. Säga vad man vill om Kerstin Thorvall, men på latsidan ligger hon inte. Och hela den recensionen är ju ett karaktärsmord som är alltså till och med värre nog, skulle jag säga där. Och det var alltså det mest förbjudna, kom 1976 samtidigt som Jack eh, av Ulf Lundell kom. Där finns fler samlag och fler saftiga detaljer. Eh, men då, men, men liksom, vad gjorde den? Jo, den gav kvinnor över 50 rätten att ha, okej, lite mer lagom, men dock sexuella behov. Det fanns inte. Det var liksom, fanns inte på kartan. Apropå underlivet som plötsligt vandrade iväg där. Ja. Så det fanns sådana där böcker som gjorde tiden. Att det är inte bara tiden som gör böcker utan en del böcker gör sin tid. det, var speciellt. Jag tänkte bara säga att en sak som, som också var ganska eh, märklig eller vad jag ska säga minnesvärd kanske i det här sammanhanget det var ju det att, att, att min man Henrik kom ju alltså ut med Brändövägen Ländevägen 8 1975, alltså samma år som, som Män kan inte våldtas kom ut. Och den var ju också alltså alldeles förfärligt illa sedd i många kretsar i svensk, i svensk Finland. Medan den ju uppskattades alltså väldigt mycket både på finska och i Sverige. Men, men jag tror att det handlar om, det här vet jag inte, det är en teori, men jag tror att det kanske handlar lite om det här att, att man ville ju inte att finlandssvenskarna skulle så här bespottas inför ögonen på den finska allmänheten och i Sverige. Mm. Att det var så här förskräckligt galet och tokigt och, och misslyckat och på allt sätt eh, oacceptabelt. Att det var något, man ville inte att det där skulle talas om offentligt. Jag tror att det var, att det var en viktig bit där i det där sammanhanget. Det var väl lite det alltså också att pendelvägen öppnade Eh, eh, alltså att man var rädd för att den passade in i en stereotyp bild eh, av den dekadenta finlandssvensken som fanns på finsk och som också fanns i Sverige. Precis, det just det. Du har alldeles rätt, du sätter mm. ord på det som jag inte hittade. Jag tror, det var just det. jag tror att Johan Brede citerar Per Westbergs artikel som är sådan att man borde hänga honom i tårna i något hörn här på Senatstorget. <laughs> Nej, men den är helt färg också just utifrån den där mm. stereotypen. Mm. Alltså. Mm. Att där kom det som en bekräftelse så visst fanns det en sån bild. Liksom. Jag tror att här är nog andra som har bett om både också. Ja, egentligen borde vi kanske avrunda, men vi kan ta en avslutande fråga. Var det så Lars Hellström? Ja, vi hade alla Du hade en fråga? Nej. Egentligen var det ingen fråga, det var bara en... Men, men det passar liksom sällsynt illa nu för att vi har kommit så långt från Frankenstein och, och, och, och, hans monster kanske i diskussionen. Så. Nej, men varsågod. nej, jag bara... Jag, jag, jag slogs bara av den här tanken på det här, den, fördold, den fördolda kvinnan gömd i monstret mm. som en intressant mm. sak. Mm. Absolut. Att, att det där, jag, jag ville bara kanske spinna vidare lite på det här att hon har valt ändå att göra mm. monstret eh, könsmässigt mm. till en man eh, men, men där finns då den här gömda kvinnan ja. i mannen. Att, att vad skulle ha hänt? Var det, det var naturligtvis säkert också att boken skulle tas på allvar och att Byron och Shelley skulle ta den på allvar på ett annat sätt och jag vara en, en man eh, och monster. Mm. Jag menar, skulle Frankenstein ha skapat en kvinna då skulle det ha blivit en direkt feministisk roman. Mm. Men, men eh, jag vet inte. Jag tycker det där är ett väldigt intressant eh, spår. och det är också intressant att Mary Shelley och hennes monster är aktuella idag. Nu har jag inte läst Lena Anderssons senaste roman Eh, men där eh, är det uppenbarligen så att huvudpersonen eh, konstaterar att, att hon i, i, i svåra lägen då gärna läser en biografi över Mary Shelley mm. och läser Frankenstein och en biografi över Mary Shelley. I Siri Hustvedts Blazing World förekommer Frankenstein också. Mm. Så det ligger mycket i tiden det här nu. Och det är ju intressant att när Frankenstein för övrigt ska skapa en eh, kvinna åt honom mm. så avstår han ju från att eh, slutföra det för man kan ju, vet ju inte hur, om, om hon heller kommer att, så att säga, om hon kommer att kunna lyda, om nu inte Frankenstein lyder om inte monstret lyder Frankenstein så kanske inte kvinnan lyder monstret. Nej, just det det, man kan inte lita på kvinnliga monster heller. Och dessutom vi har sett monstret är väldigt aktuellt för idag när vi hade en gästföreläsare på, eh, på nordisk litteratur, John Heltharde från Syddanska universitet som har forskat kring och uppfunnit det här begreppet performativ biografism. Så hur var det, hur var det han sa, Kristina? Var det han sa att Karl Ove Knausgård hade släppt loss en Frankenstein? Som du, alltså det är som en Frankenstein, hela ja. min kamp. Som ju är väldigt 70-talsrealistisk, mm. förstår ni. Det är ju så intressant. Mm. Så det blev ju som att det, kop det kopplar faktiskt ihop mm. våra mm. Eh, föredrag här. För att, mm. att det var som, vad var det? det är Frankenstein som, han, han för, kan inte kontrollera det här. Han menade ju monstret, men han sa som Frankenstein. Han menade monstret. Alltså, ja, alltså transvård, han släppte loss som han inte längre kan kontrollera. Ja. ja, just det. Och den går omkring nu och skapar en massa idéer om vem den här Karl Ove Knas mm. mm. ja, och så vidare. Så det är ytterst, mm. man kan använda den där bilden på många sätt. Ska vi ta en sista fråga? Ska vi ta en sista? Lars? Ja, <clears throat> ja det kanske är en ganska tidslig fråga i det här skedet med, med på det här temat. Liksom, på vilken, I vilken mån litteraturvetenskapen återverkar på den litteratur som kommer att skrivas? Ja. Oh, ah. ah. det är en stor fråga. Och den gör, det, det, är klart att den återverkar, men vi vet inte om de böckerna kommer att leva vidare. Det är mitt svar. Mm. Att naturligtvis gör det. Vi ser till exempel en massa intressanta, som vi tycker nu är intressanta, queerromaner eller till exempel en som var nominerad, Lyra vad heter de? Lyra e Någonting. Någonting, ja just det. Eh, som, alltså att man försöker skriva så, så att säga om, eh, om queer-personer. Och vi, det, kanske, det kanske blir en klassiker, det vet vi inte. Men det är helt klart så att säga ändå styrt av att det finns en annan, också teoretisk, eh, eh liksom en, en teoribildning kring kring det så att säga, progressiva i det, men också en annan samhällssyn på saken och så vidare. Det kan, det kan bli en kastning, men vi vet inte. Men det är klart att teori hela tiden styr. Ja. ja. Eh, jag måste få för min del avsluta här med, med en anekdot om, om Brändövägen 8. Eh, sista året jag läste den med, med studenter på nordisk litteratur Eh, så frågade jag, diskuterade det här att den på 70-talet eh, var så upprörande eh, och jag berättade om reaktionerna på den här avslutande scenen och hur det här med att aska i urnan mm. blev ett stående uttryck när, när Henrik då sitter med faderns urna i taxi och lyfter, tänder en cigarett och lyfter, på, lyfter urnans lock och askar i urnan. Eh, och då frågade jag studenterna om, om de fann den här romanen chockerande. Ja, de var väldigt eh, upprörda. Eh, men det som de då var upprörda över var att de inte kunde förstå att det kunde ha funnits en tid när man fick röka i taxi. Vi tackar Agneta.